स्याङ्जा जिल्ला अर्जुन चौपारी गाउँपालिका जहाँ चाहिँ यहाँ पाँच वर्षमा एकपटक कुल पूजा हुन्छ कुल पूजाको आजको दिन काश्मीरहरूको कुल पूजा दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ बाजासहित निकै भव्य तरिकाले कुल पूजा मनाइन्छ खसी बोका देख्न सक्नुहुन्छ दसैँमा जुन पोखरा बजारमा खसी च्याङ्रा देखिन्छ नि त्यस्तै देख्न सकिन्छ यहाँ पनि ठुलै मेला नै लागे जस्तो दृश्य देखिराख्नु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तो डान्स तपाईँहरूले कमै देख्नु भएको छ होला चाहिँ नेपाली समुदायको परम्परागत चलिआएको चलन रीतिरिवाज सबैभन्दा भव्य तरिकाले मनाइने यो फुल पूजा क्याङ्गा जिल्ला अतुल चौपारी गाउँपालिका यो दृश्य हो पर्वतबाट आउनुभएको पर्वतमा जानुभयो कति भयो हाम्रो हजुरबा जानुभएको हजुरबा पुरानो चाहिँ थलो यहीँ नै हो होइन अनि जुन तपाईँ बिहानबाट खाना नखाइकन चप्पल नलाइकन बस्नु भएको छ है अनि हातमा यो लौरी लिनुभएको छ यसको अर्थ केही थाहा छ तपाईँ लिगा भन्छ थानमा लगेर चढाउने अनि पछि प्रत्येक घरबाट एउटा खसी बोका एउटा पाठाको एउटा हजुर अनि धुप एउटा पाठाको एउटा धजा भनेपछि तपाईँसँग त एक दुई तिन धेरै छ त्यही अनुसारले खसी छ होइन यो चाहिँ खसी बोके काट्ने एकैचोटि हुन्छ कि माथि सुरु भइसक्यो भनेपछि उहाँ चाहिँ काट्ने काम चाहिँ भइरहेछ छैन पूजा भएपछि ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलै मेला लाग्यो जस्तो दृश्य रहेको छ यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जतिजना मान्छे हुनुहुन्छ सायद त्यति नै वटा यहाँ खसी बोकाहरू हुनसक्छ खसी बोका देख्न सक्नुहुन्छ एकजना मान्छेले दुई तिनवटा खसी बोका डोराएर हिँडेको हामीले देख्न सक्छौँ भनेपछि यो नेपाल अधिराज्यभरि नै सबैभन्दा धेरै खसी बोकाको बलि दिने कुल पूजा मध्येको एक पर्न सक्छ यो पनि ल ल हेर्नुहोस् यस्तो सानो विचार दुई तिन महिनाको होला यस्तो सानो सानो पाठो ल्याएर है ल हेर्नुहोस् यस्तो सानो छ